Asiakasprofiili on yksi palvelumuotoilun keskeisiä työkaluja ja, sillä kuvataan ja kiteytetään kaikki se aineisto, mitä haastattelujen tai työpajojen tai havainnoinnin tai, tai muiden asiakasymmärryksen menetelmien avulla on kerätty. Ja tässä profiilissa tyypillisesti niin, niin profiililla on joku, joku kuvaava nimi, Siinä kuvataan vähän, että mitä tämän, tämän kyseisen asiakasryhmän mielestä on tärkeää siinä asiakaskokemuksessa. Jonkinnäköinen kuvaus asiakkaiden tämän, tämän profiilin tarpeista ja, ja toimin, toiminnasta ja, ja sitten jonkinnäköinen tämmöinen vertailu, millä voidaan vertailla eri profiileja toisiinsa. Tyypillisesti näitä profiileja on semmoinen 3-5 kappaletta siitä paljon yli, jos mennään, niin sit profiilit ei enää eroa niin paljon toisistaan, joten niiden hyödyllisyys vähenee. Ja tämän pitäisi olla sellainen työkalu, joka voisi olla pöytälaatikossa tai, tai siellä tietokoneen nurkalla jossain. Ja että se voisi kaivaa aina välillä esiin ja taas kun tehdään uutta suunnittelua tai muuta, niin, niin tarkistaa, että hei, palvellaanko me nyt oikeasti näitä eri asiakasprofiileja ja eri tarpeita – vai jääkö joko huomiota tai, tai sitten, että meneekö panokset liikaa jonkun yhden profiilin palvelemiseen?